c'est tragique. dansons la du flashback. Ah la la la la la la. Dans ce jeu pour le flashback, nous dansons. Dans la petite ronde, chaque entrez entre avec moi. Nous sommes de pangolins qui se carcasse. N'ayons plus peur de rien, donnons-nous la main. Arcadia, Arcadia, marche sous le vent de la pluie. et le chemin pour nous tous y reviendra Tourne boule, tourne boule, jupe de la nuit. Arcadia, nous dansons tous unis. Nous là-bas, on ira le chemin. Et c'est ainsi que j'ai de tous nos amis. Danser, chanter, chanter, danser la jupe de la vie. de bique et et c'est Chagri, C'est bien ça le tue flashbic. Tra la la la la la. Dans la fête les gays, les nous dansons. Dans la fête de les venez avec moi. Nous sommes des pangolins qui se carapatent. Nous sommes des gros coquins, donnons-nous la main. Arcadia, Arcadia, marchons sous le vent, la pluie. Shana, pour nous tous y revient. Tourne boule, tourne boule, l'âge est de la vie. Arcadia, marchons dans les places de pied. Tout là-bas, on s'en va le chemin. Que la vie nous garde bien tous unis. Tourne boule, tourne boule, l'âge est de la vie. Arcadia, nous danserons tous unis. Ainsi que j'ai vu tous nos amis. Danse, chante, chante, danse la laver